nueva, bajada al infierno. El soldado desconocido no lo es para la tierra. El mismo olor, la ropa de siempre. Entra, ponte cómodo. Una mujer como viga estriada le da de beber. Barre las regatas de las suelas. Vuelve a su puño la camisa remangada. Todos callan para que duerma viejo amigo, siempre el mismo rostro, el mismo trazo de rodera en la espalda, partido en dos, barra de pan duro, el soldado, ya entre conocidos, como bolas de un ábaco, color socuro No pasa un día sin guerra y arriba, no pasa, todos bajan por la misma escalera, a veces alguno silba la melodía de su bala y recuerda el disparo de camino a casa.